Beşiktaş severler. Herkese merhabalar. Yeni bir bölüm oyun videosu. bölüm videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım keyifli video olur. Her zaman söyleyeceğim dipnotlardan birisi. Eğlenmenizi umuyorum. Umarım keyif alırsınız. Ee, o halde başlarım. O halde arka koltuğu teaser'ına hoş geldiniz. Demeyeceğim. O halde başlayalım. Yine bir e, rekabetçi modda oynayacağız. E, bundan bir önceki maçta e, bayağı iyi oynadık. Umarım bu maçta da iyi oynarız. Kayıt aldığım sırada genelde iyi oyun olmuyor. Benim açımdan kötü oluyor. Ben kendime bir totem buldum. Maçı kabul etmekten ilk kabul eden ben olursam maçı kazanıyorum genelde. Umarım bu totemin de işe yarar ve maçı kazanmayı dilerim. Yes. Let's roll. Let's go. Burada tam olarak ne diyor anlamıyorum ben. Let's go olarak algılıyorum ama başka bir şey diyor değil mi orada? Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ah be canlı yayın, canlı yayın olsa var ya ne güzel olacak. Yakında gelecek arkadaşlar canlı yayınlar. Ee, umarım canlı, e, canlı yayınları yapacağız. Şu an için internetim müsait değil o yüzden pek yapamıyorum. Ee, biraz kasma olacak herhalde. Hello. Hadi. Hello. Ha, hello. Hello. Laying e, down How are you bitches? How are you bitches? Good. Are you bitches Why you answer? Beynini beynini dağıttım ben onu. Sen şu? Eşeğin. Bu da Fransız çıktı. Tam salak <laughs> How are you bitches doing? Fine, you do. Listen, real boy. Deactivate you fucking son of a bitch. Hello, dude. Bitches love cake. Yeah. Filozofla evet. söyler doğru mu? Ne diyor? Cahil olduğunu söylüyorlar doğru mu? Cahil olduğumu mu söylüyorlar? Yes. Ula bir konuşma. Ula yavrum Türkçe'm varsa cahilin olduğunu da biliyorsundur. Cahilsin diyorlar. Ne demek istiyorsun la sen? Sana sormadım. Sabırlanlar lütfen. E sana ne yazarım amına koyayım. Hasanlarla lütfen. Üretme kayıttayız. İndirir. İndirir. Please. On goes the left your hell. I, I don't know what you say. Götüne kazık. Kavadın tomu. Schnell. Нахуй, сука, блядь. Блядь. Блядь, сука, блядь. shit ass. Bunlar da hep yapıyor ya. Good luck have fun. Guys, we have to go 2B, two, long, one stay mid, one short and mid. Roger that. Roger Okay. I'm long. Yes. Okay, uh, I'm B. A. I'm A. Yeah, come long with me, John. Okay, I'm a shoulder right. Affirmative. No body It's fine. No, HP, HP, HP, go B. Yes. Roger. Formate. Suits tunnel. Enemy spotted. They're rotating Mid, short, mid, rotating mid. short. One mid. Go short, go short. Yeah, I said mid to you, man. Tazlar da şimdi geliyor. Emcan Dusayr Fukiet ben. Evet, Ekmir be. Bizimle oynadığımız oyunda hep mid diyorduk buraya. Ya oran bir sürü adam D rotate açmış. Rotate O ne yapıyor. oluyor? No, no, just keep the Sura lan. Lan bot ne lan? Bot yerden pamuk geldi de. Alright, alright, alright. Yes. one with the grenades? That's a negative. Nah. Okay. No. Throwing smoke. Why are we three in A long? go B, go B, go B. They are B. One B. One mid, one mid, mid one mid. mid. Need help, need help. bir... Amına koyayım it HP man. Bu da kendisini Rambo zannetti ha. Ya, Bravo, ne yapayım? Canı sağ olsun. Eyvallah. Nereden katılıyorsun? Next game. İstanbul. İyiymiş. Oo. Let's go, let's go. Ne o lan pok var İstanbul. Esmiyor mu? Yes. Esen yerlere git gözüm, Esenlere. Oralar iyi esiyordur. Esenler uzak ya. Darkman, big, big. Darkman, no go, no go. Bomba B, B, B. B tarafındalar. B tarafındalar. B, B. Smoke. Ya. One door man. Nereden buldu lan o beni? Yo, Aller, why we don't protect B, man? Why? I go B now. I'm gonna going. Everybody's going mid, short, long. What the fuck is going on in your brain, man? Right Fang, convey. I was B. You, you uh, get knife, man. <laughs> yeah, I didn't see. Yeah, what the fuck, man? I was up B. Çocuk musun oğlum sen? It should be A. Long, long. A, long A, long. Oh. I, I rotate. rotate, rotate, all rotate. Long, all long. Almost. Nice. Come on, guys. Don't look, don't look. Orange, don't. Let them come. is out. One sniper mid. Sana diyorum bakma la. Surprise. Surprise motherfucker. Sıka bile. Oh İyi indirdi lan kavadın tohumu. Ula bu işi bana bırakacaksınız. Arap çorbası gibi karıştır. Roger. Affirmative. I have B. I have B. Move it, move it. Beyler longa geliyorlar herhalde. Long mu? Yeah, long. Long'u var şu an. Go long, hey mate, go long. Mid uh, flash, mid flash. Short. Bomb yes. short. No B, no B. Nereye gittin abi? What, the B, B, B, they planted B. B, B, B. Bey gidi abi. Yes. Let's go, let's go. Bomb has been planted. Ya ustam yapsanız ya karı gibi ne yapıyorsunuz? One door, one door, one door. Go in man. Solda. Vay amına koyayım sahaya geçmiş. Götüne eşeğin siktinin tohumu sahaya geçmiş. Storm yapsanız da diyorsun da hıyar storm yapıp ölmen ne bok yani efendim nüreri ben. İçeriye giriyorsun bok gibi geberiyorsun ondan sonra storm yap. Acem seni. Get Tamam siz de B'ye gidin ben A'yı alayım. Al al can A senin olsun. Ben Bok kulesi. rushlıyorum beyler B'yi. Long da senin Aha olsun aha bir short da. aha aha gel gel gel gel. Need backup. Need backup. Need backup. tane long kapısında var. Affirmative. Flash. B-Base tarafındayım. İki tane al alo. Ben arkadan kaçıyorum onların peşine. Evet, Good şey Helal olsun gençler. Aferin be helal olsun. сука, бля, нахуй. Let's go, let's go. Aynı taktik. Sem taktik. Ben korkuyorum. Uzun bende. Laying down smoke. go. No no. Bir tane midde gördüm. No mid. B B B. One HP. 2 B. yardım etseniz ya. Buralar çok geç kaldın ya. Ha vallahi la geç Biraz daha hızlı olacağım. Acemi bir adamı indiremedin lan. Adam 3-5 kişi olsa neyse. Ya Bir orada adamı sabahına kadar adamı vursaydım ben orada çıkmışım kedi gibi. Olur. Kedi gibi mi? Ne beni hemfet Vallahi masumlar kedi var kedi. Can. Kedi, kedilik sana yakışmıyor canla. Allah biliyorum da işte ne yapalım silah yoktu. Niye almadın? Alon alon. Tek kişiyim. Yok durun. Thanks for flash man. No problem. Fuck you man son of a bitch. Allah Yaktılar şu an. Neredeler abi? T-base. Uh, am short, i art short. Sure. I'm going long with AVP. Go short. We are short. Birisi arkadan dolan. O la öyle? Ha be. Saklan pezeven çocuğu. bunun evladı. Burada bir kaç sen ya. AWP'yi koru boşver. de saklan. Ben de para olacak ki. Suka blia. Kim? A long'da bir kişi var. Kapıda iki kişi var. Long door. Door. Kaç kişi var short? Adam B'ye doğru gidiyor. Uzunda var mı? Uzundan kaçtı. Muhtemelen B'ye dönecekler. Ha önünde önünde. Ha siktir be amanın yolunu sikeyim. Look to you. One shot one long. arasında karıştırma la. Karıştırma la. Ne midi la? Hadi gözüm. Yok artık ya. Yavrum sen niye mid diyorsun Can? Hemen Kaçıyor mid dönme. formen, du får wir haben man. Hemen şuraya Emil Langman. Bak. Bir daha emin olmadın mı? Söyleme koçum. Adamın kafasını karıştırıyorum. Bana diyorum B'ye koştu. Bakıyorum adam karşımda dikili amına koy. Vallahi la ayıp diye bir şey var. Our mission is simple. Bölümün adını Ankara Vasco'ydu. Decoys out. Koy koy Ankara havası koy. Bir koy. Throwing flashbang. Incendiary out. One mid. I got the bomb. Mid. Knock there. Got the bomb. Mid'e girin hepinize yok. Got the bomb. Come help me man. Fuck mid. Back up, mid. Back up. Come. Neredesin? Where? Upper channel man. Roger that. Use your radar. Amınıza koyayım. Nereden Nada nada. Go go go. not here. You, if you uh, got a sign, told me. Okay. Kesin AWP var elinde saklıyor. Deploying flashbang. Target acquired. Ya bu mal nerede ya? Uh, be careful, be careful, he's there. is on. Flashback. BBB. 2B. Roger B. Convex, fuck you, man. I'm sorry, man. You're hot, yeah. Fast and Rumble. Counter terrorists win. Family going for the fuse, man. Jonathan aldı. CT spawn, CT spawn. CT spawn, CT spawn. Left, left, left, but behind this, there, there, there. Go, go, go. Canın sağ olsun abi ya. Şut. Ah, ben kendimi iyi hissediyorum. İkinci o elde ben hallederim onları abi. Along flash. short flash geldi. One down. Along along yukarıda AWP var. Yani bizim. Nerede lan bu? Adam bana ile çak diye lan. Bekle. Dur abi dur dur yetişeceğim. Adımı dağlara yazarım. Yazamadım. Do not be afraid. Let's go. Murat abi neredesin? Hadi hadi. Oha be. Çok iyi. AWP var adamda. 3 kişiler, 3 kişiler. Three, long. One shot. Yes. Bomb has been planted. Kurun bombayı kurun. Bomba kurma sırası size geldi emin olacağım ben. gut, na 4 kişi giriyor longa. AWP'leri var dikkat edin. Hello. Dikkat et dikkat et. Hadi gel gidelim. 116. Yok artık ya. Lan. Cicim. Cici guys. Ne biçim oynadım lan bu? Guys, please all go short. All go short. Okay. Yes. Roger that. Affirmative. Alright. Come on, we can do this. Let's go, let's go! Smoke! Nico is out. Rush. Come on, don't stop. Thank you. Lan dalsanız adama ya. Guys, plant the fucking bomb, man. Yeah, man, it's two, two way. Stick together. Severken kaybetmemen lazım. check, check now. B. I must say no. Alt tap yapıyorum. Ne sıkıntı yok şu an. <sighs> Dondu mu? Yapma hadi hadi hadi. Plan plan. Ya bomba nerede ya? Benden. Benden bomba neredesin? Bir yere kur bombayı abi. B'ye nasıl alıyorsun? B'deyim şu an B'ye kuruyorum. Evet tamam hadi yolla. Eller 8, 3. Jeg har ikke kommet. Ved du, sidste i midten, ikke? Ja. Ved du, har fået sidste runde min? Nej. 10. Go, go, go! Wait, top team. one shot. Long, one long one shot. One long one shot. Help him, man. Nice. Wow, you're cool, man. i أنا هيلي من. أنا ما بسلي هم go up a merda, spillano Yağmur at spor. Er det Fırat? Ya. Hvem er du? Can. Terledim lan. Terledim be. Ben yemiyorum. Bomba nerede? Vurun bombayı. Stick together team. defeat the mercenaries. Yes. I'm throwing a flashback. long. Grenade. Molotov. i good. Yeah, it's Behind you, behind you. go. Hey, long, hey, long. Jeg kan slet ikke spille på den her sensitivity, mand. Ej, jeg kan ah, heller ikke her. Ringen blev famous ekspert. Hvad? Ringen han blev famous ekspert. Hvad er det? Kig i chatten. Hvad der står dernede. O anasıyım. Tam B B B'ye gidelim abi. Go rush non stop. Yes. Yok artık ya. Lan. rampeux, rampeux Çok iyi oynuyorum abi. Helal olsun. Smoke mid, go shot Let's go, my brothers. go, go. basıyoruz onlar mı basıyor anlamadım ben. Vallahi ben de aynısı. Bu ne ya falan. Ben niye bunu aldım? Son el. Flashback. the bomb. Planting. mid. One mid. Roger that. Right low. I'm shot. Hold on. am coming in. slow, man. Nah, hell no. I call you käft man. Chopped. Sorry guys, my girlfriend. uh, <laughs> yeah. Video YouTube is izlersin. Murat Bey'in peşine baya baya kaymışım ben ya. Bir de benim kameram bozuldu. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü bölümüm videomuzda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Nasıl kalsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.